Saluton kai bon venon. Uh, ah, hodio estas Zamenhof tago. Um, estas ankau la komenco de mia labor semajno. Do uh, hodiaŭ mi laboras. Eble mi uh, um, la, hom la homoin kun kiwi mi laboras pri Zamenhof tago hodiaŭ. Um, uh, mi legis um, ehm, alion scenon de uh, eh, el um, ehm, Hamleto uh, hierau um, mi nun legis um kvar uh scenoin el hamleto um mi facte mi fakte ne um havas multon uh por uh pri parolii um do um eble mi um finigis last melatonin noon jis morga